Вітіскоп. Проблеми почали накопичуватися вже до середини чемпіонату. Ну і зрозуміло, тому що техніка починає зношуватися. У нас є ліміт на силові установки 5 на сезон. Вже деякі підібралися впритул до цього ліміту. Але в цілому це ще одне підтвердження, що Формула 1 вона залишається еталоном у світі технічних видів спорту. Інженерам вдалося за дуже короткий період, за зимове міжсезоння, побудувати одразу надійну техніку, яка почала показувати результат. Е, Ну а деяким вдалося побудувати ще й дуже швидку техніку у цьому контексті. Тож я думаю, що для мене це головний сюрприз цієї Формули 1, що вона була одразу достатньо надійною. Да, но заметь, если э, возникают проблемы какие-то, то очень быстро происходит их решение. Команды уже настолько научились решать эти проблемы для того, чтобы на протяжении уикенда решить эту проблему так, чтобы мог, мог спокойно э, болид доехать, и пилот на этом болиде мог доехать до финиша и заработать, в принципе, неплохие очки, как это было даже взять последнюю гонку с Росбергом, да, проблема с тормозами, но все равно человек приехал четвертым. І показав хороший результат. Для мене знаковою була гонка в Канаді, коли у них е, була відмова генератора, і це е, напряму було пов'язано з гальмами. Хеммельтон не зміг пристосуватися до цього. Розберг під вказівки інженера зміг зробити усе, щоб фінішувати. Окей, другим е, не виграти гонку, але це ще один приклад, що е, команда дуже тісно працює з гонщиком. Один е, поки що не пілот формула 1 можливо, ними не стане. Е, Дакошта говорить, що нині Формула 1 така, що без інженера ти і два кола не приїдеш. Щось зробиш не так, техніка відмовить. Ти маєш весь час виконувати вказівки. І ось е, з одного боку, це, мабуть, негатив, тому що менше вплив пілота а, в цілому на події в гонки. З іншого боку, якраз е, Канада показала приклад, що інженер може врятувати гонку для гонщика, коли здавалося, ситуація вже неминуча. Ну, все равно, знаешь, э, сколько работы делают э, пилоты с инженерами на протяжении подготовки к сезону. Вот. И все равно вот для меня является очень большим удивлением, как иногда могут легко допустить ошибки. Так как это бывает с тактикой команды Феррари, да, вроде бы инженер и Алонсо, да, который признан там чуть ли не лучшим человеком, который умеет работать с инженером, подгонять машину под настройки, э, все равно бывают, возникают какие-то проблемы, и такие проблемы, которые, ну, там, чуть ли не на уровне, я не знаю, там, молодежных серий можно допустить, да. То есть понятно, что вот мы сейчас смотрим опять на ту же команду Mercedes, э, которая ну, там чуть ли не по всем направлениям а, постройки команды, постройки болида, подбора пилотов, работы инженеров, по всем направлениям пошла очень правильно. И, собственно, вот за уже сейчас, в 2014 году, начиная с 2010, да, мы имеем тот результат, который мы имеем. Вот. Другим командам, э, за исключением, мне кажется, Red Bull, все еще стоит хорошо работать над подбором технического штаба, над подбором инженеров, над подбором в том числе и руководителей команд. почали підбиратися Вільямс і Red Bull. Вони вже вміють використовувати проблеми команди Mercedes на свою користь, і е, в навіть в рівних умовах, як це було в Угорщині, коли щось пішло не так. Ну один із елементів цього пазлу він вивалився у Mercedes і все. У них уже немає перемоги в гонці. І тут ще й входить е, якраз е, фактор дуже важливий протистояння Хеймлтона Розберга, тому що якби Хеймлтон пропустив Розберга в Угорщині, Розберг міг би виграти гонку. Я думаю, він би виграв її. В нього був запас, і він ті секунди втратив за ним. Але е, це якраз і додає перчинки чемпіонату, що зараз у нас головна інтрига якраз у боротьбі всередині команди. І ми еще даже приблизительно не знаємо, к чему это приведет. То есть пока команда проявляет какие-то там шаги лояльности, вот да, мы позволяем им бороться, но мы все прекрасно понимаем, в Red Bull тоже позволяли бороться до одного прекрасного момента, это Турция в 2010 году. То есть после чего началось и чем все закончилось в Малайзии в 2013. Вот. Э, поэтому я, в принципе, доволен. И помимо того, что там доминация Mercedes, и у нас э, существует борьба в э, стайне Mercedes, у нас всегда есть команды по типу Red Bull и Williams, которые в случае каких-то проблем Mercedes тут же подбираются. Хотя, казалось бы, насколько бы там Mercedes не доминировал, они тут же подбираются и пользуются команды, э, ошибка- ошибками команды Mercedes и могут спокойно выиграть гонку. Вітіскоп. Спортивне відео.